Yeah. Es el botch, papi. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Estoy dirección verte, bitch. Dime dónde está tu novio y voy, bitch. No voy a mantenerme así, sé que mi corazón no está por ti Ey, ella me mandó a la shit La policía no me deja verte, bitch No quiero del friend, se la metí y me dijo bless Bless, bless, ey Traje esa mierda de estudio, no vendo mis panas por odio son fake Ni siquiera que le meta a Drake Ey, mírame, métele Esa mierda no me da gana Mátale, dile que no vale pana Dile que no vale pana Ah, tu dirección verte bitch Dime dónde está tu novio bitch No puedo mantenerme así Sé que mi corazón no está por ti Ella me mandó a la shit La policía no me deja verte Bitch no quiero de friends, solo se la metí de jobless Ey, traje la mierda al estudio, no me vendo mis panas por odio Tengo un Rolex de esos fake, si quieres le meto a Drake Ey, ey, mírame, métele Ey, mírame, métele Ey, esa mierda ni le da ganas Ah, mátale, dile que no vale pana, dile que no vale pana Yo no quiero verte, solo quiero probarte Eh, no quiero que mames, solo quiero ofuscarte Ma, ma es tu novio, bitch Si le puedo, le meto así Ey, si no puedo, le meto con corazón y es por ti Ella me mandó a la shit y la policía no me deja verte, bitch Ey, si me deja... Si me dejas, me busco los friend Se la metí le dijo bless, mi bless Ey, traje la mierda al estudio Ey, no vendo mis panas por odio Ey, tengo un Rolex de esos fake Que si quieres, le meto a los Drake Ey, mírame, métele de esa mierda Yo me encargo, mátale, mátale Ey, mátale, mátale Dime qué vales, dime lo que vales, dime cuánto vales. Ey, yo no quiero ni verte, solo quiero probarte. Ey, no quiero que mames, solo quiero que mames. Ey, solo quiero que busques más, más. Mira cómo va, ah. Si quieres le meto más tralla, pero tú no sabes cuánta morraña me tira la cara. Ah, le meto los Drake, le meto los Lil Wayne. No sabes ni qué, pero al final compro. Ey, quiero meterle más tralla. Ah, mírame, métele. Esa mira no me da ganas. Mátale. Dile que no vale pana. Dile que no vale pana. Ya. ¿Por qué no vale? ¿Por qué no vale? Porque es mía la fama. Ah, no sé, dirección a saberte. Pero al final, dime dónde está tu novio, que lo voy a comprometer. Ey, no puedo mantenerme así. Sé que mi corazón no está por ti. Ella me dijo mandó. Ella me dijo que el mandó. La mandó a la shit. Ey, la policía no me deja ni verte Ey, no quiero nada de friend Ey, se lo metí, me dijo bless Ey, traje la mierda al estudio, no vale para nada ah. No vale para nada Tengo un Rolex de esos fake Como tú, que no vale para ah, nada Si quieres le meto los Drake Ey Ey, ey, ey, ya, ya, ya, este es el boy. Rompiendo la cara, rompiendo la cara, alma más huevo, que me quite la cora, mira cómo la pongo.